Saluton al cio, jeni dia, via dio! Do mi jus finis purigi la cuireion, cae nun mi intensas maten mangi, cae mia edzino facte preparis por mi tre bonan maten mangion. Do si creis por mi essence burgeron, mi havas ovon, mi havas bovajon, cae ancao mi havas Milo, mi ne scias ciu vi iam havas Milo, sed essence gi estas chocoladan lacto terincajon. Do kiel vi povas klare vidi, nun estas nokte kaj mi ne filmis dum la pasintaj horoj, ĉar mi simple laboris kaj studis kaj ne estas tiom interesa. kaj nun mi piediras al Esperanto-domo. Nepre, devas, devas, devas okazi, devas okazi. Do diru denove, vi, diris ke vi jam konas min de, youtube umado Yes. Ah, kai mi havas kelkaj bonain filmojn, kai kelkaj malbonain filmojn, ĉu ne? Ĉu ne? Yes, yes, yes. Mi <laughs> diris, mi diris tion. Li li estas sufiĉe kuraĝa por honeste diri tion al mia vizaĝo. <laughs> Do poste mi mortigos lin. Post du minutoj mi intencas komenci la komencantan lecionon ĉi tie. Ah, mi esperas ke kai venos ĉar ni volas fakte dividi la grupon en du partojn, unu por progresintoj kaj unu por ah, komencantoj, ĉar estas tiom multe da homoj nun. Do ni nun estas je la fino de la Esperanto leciono. Ah, kai. Kai ni intensas nun ciu ili al la loka drinkeo. kai ni trinkos, kai kai drinkos, kai ni simple stutumas kune, kai kompreneble vi venos ĉar tiom okazo so plej bona afero. Do nia Esperanto ah, grupo jus havis so plej bonan ideon. Um, ni decidis ke unu foje monate ni intensas kiel grupo iri ien kai fari ion kune. Do ekzemple eble ni iros al loka parko kai ni raidas sur la aquae bicicloi, au ni faros ion alian. Um, mi ne sed ni, ni volas che ni ne nur lernu esperanton cune, sed anca ni faru interesain aferoin. Cai mi tre shatas viain haroin, nun ili estes violae en la luna. Kio estas la voto por ti? Buen, buen. Ja, Jackie. Jackie. Saluton de nove. Saluton de nove. Kai kai citiu filmeto estas principe por Johnny M. Do citiu Bellulino citie. Si tre ege shatas via canto in. Kai si diris kai proclamis al mi che si volas farigi via edzino. Si edzo estas citie. Kai li diris se vi pagus la flugbileto in. Li donatsos sin al vi. Kai nun es la posta materno mi forgesse filmi la fin und de la filmo hier au mi simple hastis es Do se vi schat es chi tu filmeton vis si es kion vi devas fari Devas Schatu gin diskonigu gin abonu mian an se vi ancora ne abonis ka mi vidos vin cio in la veronta filmo Kai se vi ne estos tie Mi trovos vin Kai mi propones al vi novan edzinon